Easy. Easy. You know. Nice. Cool. Nice. Linha boa tudo. Çorba, yedi çorba. Yedi çorba. Yedi. Yedi çorba bak, fry कर फ्राई करके फ्राई कर मेरी तरफ ऐसे हाँ ऐसे बस अब मैं वॉल बैक कर रहा हूँ नेक्स्ट सबसे लास्ट में करूँगा छोड़ दो नाइस उस तरफ नीचे वाला प्रेस इधर थोड़ा लेफ्ट नेक में आना ध्यान करना जाने दो कहीं कुछ नहीं होगा एक बैग खुल जाए ब्रीद बहुत अच्छे से खुल गई सीधा हो जाएंगे ज्यादा लोग लेते उससे how long लॉकडाउन नहीं चला था लॉकडाउन के बाद हर चीज टाइट है ये मत सोचो कि कुछ छोड़ा हुआ दो दिन जाए मैं कल नहीं मिलूंगा से ना कल कैमरे पे देखो कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो रहा है मैं कैमरे को बताओ कि कितना माइंड में दो दिन से चलो करो देखेंगे अरे पनीर बहुत अमेजिंग है easy Nice. Easy. Easy. Easy. Just touch it. Just easy. Okay. Left hand. There's no pressure on it. Ajay. अब आप देखो थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा वो जो मैंने देखा कहीं पर ना पैरों के अलाइनमेंट नहीं देखते उल्टा करके बैक टाइटनेस की वजह से होता है हाँ। वो तो जैसे ही आप कंजेशन करते हो बैक मसल्स रिलैक्स हो जाती तो है वो ऑफिस से जाता है ओके okay. बैकल Harper, Bacalov, Mesala था ये सब मत करो अच्छा अभी दो तीन दिन हीलिंग के लिए डालने हैं okay. जितना नेक्स्ट स्टेप होगा hmm. उतना ज्यादा आप अच्छा हील करोगे stiffness is not bad is a sign of healing जब भी आप ज्यादा कुछ करते हो बार बार उसको खींचते रहोगे करते hmm. रहोगे तो दिक्कत आती रहेगी ठीक है आ जाओ तो कैसा लग रहा है बेटर है बेटर यानी कि दो लाइट हो गया थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा कम हुआ हाँ। है ना तो जो स्टिफनेस है वो टाइटनेस होती है वो कम कल तो और बेटर हो जाएगा